私はヒゲヒゲ団戦闘隊長無常である諸君ここにいる新しい仲間によって我々は宿敵ジェッターズに完全勝利した諸君我らの未来は栄光に包まれている思う存分宇宙中に一つしかないアイテムを奪いまくり我らが相当バグラー様のために尽きそうではないかヒゲヒゲ Yeah! よちょっとくらい負けたって何よ男ならそれくらい乗り越えてたくましく生きなきゃダメじゃないいい加減くっさルイずるいなルイ元気そうじゃん何すんだよこないだヒゲヒゲ団に負けたばっかりでしょ遊んでる場合じゃないじゃないいいじゃんか今日はお店手伝わなくてもいい日だよ何やったってバカ 見習いボンバーマンじゃない練習しなくてどうするのもうそんなんじゃとてもあんたのお兄さんみたいになんかなれないわよ別になれなくたっていいもんえあよかったデータ消えてなかったよ行くぞルイ今度はズルなしだぞルイルイ行くぞルイもういい

マボムの練習なんてやめたんだうん。散歩行ってくる何もしなくて になってなんて楽ちんなんだろう今日はこれからどうしよっかなこないだばあちゃんからもらったお小遣いまだあるし じゃからシロボにはジェッターズをやめてもらうと言ったんじゃえそそんな一回負けたくらいで大切なのは気持ちじゃあそれがなくなったものをジェッターズに置いておくわけにはいかん返してもらうぜあバーディ ボンゴガングなんで止めないの仲間でしょ仲間といってもシロボンはまだ見習いボンバーマンだボンゴそんなん役に立たん言うたんはシャウテやんけでももういいや。ええもういいや僕も飽きちゃったしシロボン今までお世話になりましたシャウトも今までありがとうちょっとあんた あうんシナボンバカてんてん もボンバー星に帰るならルイはこの星に残るってひゅいじゃ勝手にすれば られたじゃろ腹減っとるかそれとも先に風呂入るかえ何そんなところで伝っとるんじゃさっさと家の中に入らんかいほら そうか飯の支度もできとるからな今日はお前の好きな紫リンゴの土瓶蒸しじゃえ本当ああお前が帰ってくると聞いて昨日から仕込んどいたんじゃそれと山ガニの焼いたのと栗桃のアイスクリームもあるぞみんなお前の好きなもんばっかりじゃジェッター製じゃ食べられんもんばっかりじゃろわしも若い頃行ったことがあるが 建物ばかりで息苦しくてたまらんかったわいお前も文句言わんと今までようやったよまあこれからはゆっくりとヒ <laughs> ロボン やっとるんじゃああのえっとその今そうじゃな友達と遊びにでも行けばいいじゃろあおどうしたんじゃ子供が家の中でゴロゴロしててどうするあのボムの練習はん練習もうやめたんじゃろあ ほらシロボンの番だぞ早く早くあうんそれわあまたやはい <laughs> おとなしく宇宙に一つしかない銀のフグの貯金箱を出せやっほ <laughs> 宇宙にどっちからい銀のフグの貯金箱はいただいたぜシャウトジェターズ参上くそ相変わらずしつっこい連中だぜお小僧はどうしてウェブボンバーに負けたのがショックで立ち直れないってか <laughs> 当たっとるやんけリンゴだボンゴ何よ 無情その銀のフグの貯金箱を貸しなさいそうだなフレームボンバーに勝てたらな俺様と遊んでよこいつでさ、そうかああ例の四天王のおかげで無情の首は何とかつながったらしいそれよりどうするんだい見習いとはいえボンバーマン抜きじゃ辛いだろう お前が心配することじゃないふんそりゃまあそうだがうんはいすまんャルトたちが大変なんじゃすぐ応援に行ってくれわかったもう全然あかん全然あかんなんだもう終わり <laughs> ボンバーマンがいないとそんなもんなのかジェッターズはうー遅かったか大丈夫かシャドウ ああおいルイボール探すの手つあそうだっけあれないなうんあれどこ行ったのかなうん見つかったかうんま もういいよシロボンまた明日探しに来ようやだもう暗くて見つからないよさボンバーさんも心配するから僕がぼーっとしてたからいけないんだそのせいでせっかく勝ってたのに逆転されちゃって人数が足りないからって無理やりお前を誘ったお兄ちゃんが悪かったんだそんなこと気にするな <laughs> シロボン やったなシロボン <laughs> よかったなまた一緒にやるかいいの野球嫌いかううんだけどじゃ決まりだでも好きなんだろう シロボンいいか好きなら人が何と言おうと諦めちゃダメだでもそうじゃなかったらいくら続けようと思っても続かないよあ兄ちゃんだからもしシロボンが野球を嫌いならお兄ちゃんはお前に野球をやれなんて言わないだってそんなことをすればシロボンが辛いだけだからねさあどうする シラバンやりたい <laughs> よし <laughs> 次も頼むぞシラバン スクーターが見えたんでなあバーディバーディあのえっとマイティはえマイティはどんなに苦しくても弱音なんか吐かなかったえそれあいつにだってどうしようもない時はいくらでもあったよけどな 弱音だけは吐かなかったあなぜなら奴はジェッターズのリーダーだからだあお前も言わないよなリーダーバーディ少しは仲間のことも信頼してくれよなえこれでも結構役に立つんだぜもう何よ今日は全然いなかったくせにえそうだったかそうよ <laughs> 悪い悪い <laughs> ありがとうバーディー明日からもよろしくなリーダー たシボンそんなところにいつったってもう夕飯の支度もできとるぞ今日もなお前の大好きなちゃんんばあちゃん兄ちゃんはなんで真のボンバーマンになろうと思ったんだろう白ロボン僕はなんで真のボンバーマンになろうと思ったんだろう 修行の塔じゃ修行の塔そうじゃ今まで何人ものボンバーマンがこの塔を訪れ去っていったそうマイティもなえ兄ちゃんもああ迷いがあるとここに来て答えが見つかるまで修行しとった兄ちゃんがお前は強くてたくましいやにしか知らんじゃろじゃが マイティもお前と同じように悩み苦しんでおったんじゃシロボンちょっと失敗したからといってそんなに簡単に諦めてしまっていいのかの言わんでも分かっておるかじゃからここまでついてきたんだものなばあちゃんシロボンお前が真のボンバーマンになるのを諦めようがそれはお前の人生じゃ お前の好きにすればよいじゃがな本当に自分がしたいことは何なのか時に悩み苦しむもんなんじゃそれから逃げてはいかんまあ苦しめシロボンじゃがその先はその先はうわっ 散らばん 信じてさあ次回はシロボンがいないことをいいことにヒゲヒゲ団はやりたい放題そんな時シロボンはボンバーさんのもとで修行していたの頑張ってシロボン第16話「帰ってきたシロボン」近所の橋から宇宙の果てまで誕生します